É, vamos ver. Tá duro. MP, TV, papai. Tá aqui, velho. Tá bom, Segue né? lá com o Mix. Tá com o Mix, é. Oi! Controla o pé! O pé, pro! Isso! Isso! Estraga, pro!

Isso. Me tá, ajuda. Porra. Oi. Ainda tá o tosse, caralho. Ô, seu eles só cagaram. Não agarra, cheio. Tá com medo? Caraca! Sio hii lenga ya lutani imewoa kina tata ana. Ha? Haina tata kama lutani wowo. Oh, pesa tu kwa manda kama hivyo na ndio. Na kama nda. Sianka alterna. Dentro. انا موجود وماشي عمرك باين ما برساها